Nerkunga kawinena, nekane kiñon ma Jesús, ne siga na kawin chonrian, gama ne son ichontua, ne ya juna Tiberia, ni dana kirigan, ma an tiane so, no an Simón Pedro, ga Tomás, sogona, ya an, ah, ni no Natanael, tina kana, huido o Galilea, ne, ta ni sebedeo, ni no awisran, siga na kawin chonrian, ni gata Simón Pedro, una goneso mayusan. ka akri ah, xukuha chuana ya ah, ni na, ni ta ne si mayu tan joneso ka akri ah, ne hyo ha, ngat ne na ha weda ne gatu ne si roa barku ne ga ne si sa ne ga zingo xukuha no gri ne si nya ta sa ne garwa gijikin ma ni guchi ma jesus chuana ya sa ne no gran i ne si na ka wi chon ria si we hu za ne ke yu ta nikata maa kunene si ne ta nili nikka ne su to sa yo ni na nikka ne si nikata ne si nita si nikka ne ma nikata ma jesus kunene si ga ne ne su na kri yu kwa ne wa barku a cheria ne ya ni gri ne su yu kwa na ha yo ne ka ne ne si na kri yu kwa da shun kata ma jesus ni na wego no kwa ne si gri ne si na rindani chache ma chukuharwa yo negatasi iruani ima Jesús une Pedro Simón Pedro ma Señor ha, winaha ningaguneso sima Jesús mi nindana neche ningranoso ziganso tadi wada nekuso ningutweso maaso tuaneya inikahango da nesigana kawichun barco daneso ninguno kwaneso na na majukuha daneso tati nitasi ndautaka maneso tuaneña tati ta si go gosi gociento metro ka maneso ninga kuximanesiria o nikini'inesi tsindaa ta kua Jesus, nu yujna nitajngu yukuja nitɨn yo'ria ña'ãta nima rastrone nikatajma'a jesús kinikajnesu ka'na'nesu yukuaj yaj ri'nesu tsuane ña'a kawi Simon pedro nikiri'in so'na ma yukuja nini caso kana so tua yo na ko din dani tatre chuan na ta mane sho kwa chishi ni go siento ta wishia chane ne sho kwa mwi ni uta ga i ne sho mwi za ne ga ta i no ju tu na kri ju kwa ma ni ga ta ma jesus ko ne si ga na ne so ni ja ne so ni ga zin go ne si kana ka mwi chong no ri so ga chi na ni ga ta ne so awin si wi so ra ani ganin si ma señor wi san den gan eso ga na ma jesus ni gida ara chung ni ga wi ya eso ni we da na ga wi chukwa ya eso ni na wi gi si wa ne kirgan jesus ma ari ne si gana ka wi chung ri ne ku si kana wi ni na si gan ne ni man ga gi si ka wi ra ro si ni ga ta ma jesus simon pedro Simón, ta ni Jonás, y do roat ni ik, y un gada ne so ma, y un nani, nani ka pedro ni gataso, y do roat ni in, so na señor, ni ga ni im are, si y do roat ni im are, naha, ni gata ma Jesús, ka wi zo ya, ni ta ma si ni li naha, ni na hui, y zi gata ma Jesús kuni pedro, Simón, muy da ni Jonás, irua ni i kiuni nani kapero ni kataso irua ni i so na señor wega ni mare si irua ni i mare na ha ni gata ma jesus tu comienzo ne rama tsuhi na ha ni na hui gizi hua ne gata ma jesus si mo mi da ni jonas irua ni i kiuni ni gran héroe pedro tadi na hui ga gizi hua ne gachina a si irua so ni inzo ma'an ni kata so señor gani mare tara ah ni gani mare si i tuah ni mare na ha yo ni kata ma jesus ka wi ja ya ne ta na ha changa ni changa ya ne kata gunet ni ga ka wi ti wali ni grano ma si ga ni mu ah ta ne gra ro sa ni ga ga wi gobelu ni dono kwa ta ni ga na ne ang ha, go ne si si ga nikinika nesi ah ah, ka ahne si so ya no gra roa ka atna ha tana gata ma jesus ni gidiga da gira san pedro nga ah ka wiso ni da na ki aja chiso si jugui ma a ya ha ninga gisi ka mine no gana ni gata con eso y ni ko so roku ninga na ni ka pedro gani eso ni gani eso si ni ko si i tuwa ma a jesus ni i Wege zina katrung awi siya maang manesi omistin enesi ga kachina aneso negata neso señor awin si naga wisora ninga gen i pedro sina negata so gunema jesus señor ni da gra sina ra negata ma jesus ni zigana roa siguna tinda gui na nikanyo ga na ni nuhui sigiak na wetwa cha ni kozo nyu na ha Nicaya nenuwa gata maa Jesús. Ticane nesica na kawi chonria. Nicane roa neso. Si si si kawi zina. Sanise si gata maa Jesús si cuenta kawi so uima. Nicata maa Jesús. Une Pedro. Si un cara roa. Si kuna so kaneso nda kui na nekayo kana. Inu hui si kiak na wi chua. Wei zina kana kawi chonria maa Jesús. Wei so uin si. Gata da kawi ni ka tronso ne sa ka wi ni i we e ne si janga ya ne ka ne no wa kana ta so ni wa go ne ga ke ma señor ni si ka tron ta go go ne ga ke ma ya ya ni ka ne ro si si si uchi ro ju mi ku na ki ma ne libro ta ma ni we da wi ro na ha